近来，周深在接受采访的时候，又一次提到了关于贴标签的事情。其实，这个话题周深曾在《令人心动的 offer 二》中也谈到了。究竟有何魔力，可以让周深多次提到呢？标签这个东西，就是别人认识你的一种方式。我就恨不得全部都是标签，那岂不是我可以有各种各样方面的各种不同的面被别人听到和看到？ 周深这句话就是很简单的一个道理：想要别人认识和了解自己，就必须让人有一个特殊的印象；但是想让更多的人注意到自己，就需要展示不同的自己。总会有一个独特的方面受到别人的关注。其实，已经出道六年的周深用自己的亲身经历告诉观众：标签不可怕，越多的标签才是更好的出路。 当年的那个小土豆早已长成了参天大树，这六年的辛酸与苦痛只有周深自己知道，留给观众的是一个乐观自信的形象。很多人都会产生疑惑，综艺节目中的周深和唱歌的周深不是同一个人，这只是周深的另一个方面，不然怎么会有平时的周深和唱歌的周深？综艺中的周深就是私底下和朋友相处的周深。 一到唱歌这个比较正式的场合，周深就瞬间沉醉在歌曲的旋律当中，无法自拔。邪魅黑暗的周果子、性感帅气的周浅、婉转悠扬的周柏霖，天籁之音的周深，还有周百搭等称号，这些都是周深每一次挑战不同的风格，留给粉丝的印象。多少人因为这个原因喜欢上了这个其貌不扬的周深？所以说。 标签可以让更多的人认识自己，但是这个过程是需要付出努力的。没有人天生就会这些东西，都是一步步努力的结果。唯独自己不要给自己贴标签。我觉得自己给自己贴标签，那个就是限制。别人给周深贴标签，这是周深歌曲风格多样化的表现。但是周深从不会给自己贴标签，贴标签给自己就是一种限制。 将自己的能力束缚在笼子里，就算有潜能也会被埋没。我们永远不会知道自己的能力是多么的强大，只有自己逼自己一把，才会知道优秀的人都是什么样子的。不要让那些条条框框束缚自己多彩的人生。但别人给我贴标签，那只是我表达的一个面而已。我觉得挺好的，做一个立体的艺人。 人本来就是很复杂的生物，为什么不让这个复杂的生物彻底解放出来呢？深入挖掘自己的潜能。每一个人都是不同的，要让别人在众多不同的人中记住自己，是一件很难的事情。但是先专注一个方面，努力做好，给他人留下深刻印象，然后再去展示多面的自己，做一个立体的人。 我们无法做到所有的人都注意到自己，但是只要努力，只要敢于拼搏，总会有更多的出路在等着我们。相信自己，不要让那些条条款款束缚自己，打破枷锁，解锁不一样的自己才是最重要的。你希望周身有很多标签吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。